Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du jeu de gestion d'entreprise Factoriae. Factoriae est donc un jeu web par navigateur, gratuit, qui vous place dans l'impôt d'un entrepreneur qui souhaite investir dans l'une des filières industrielles prometteuses que propose le jeu. Vous devrez gérer cette filière de la collecte de la ressource primaire à la vente en magasin en passant par la gestion de la recherche, du transport et de la concurrence. Une partie dure plusieurs dizaines d'années, en général 30 ans. Chaque année correspond à un jour, donc 30 jours de jeu. Chaque soir à minuit, l'année se termine, vos frais d'entretien sont débités de votre compte et une nouvelle année commence. Laissez-moi vous présenter comment rejoindre une partie de Factoriae. Tout commence avec une inscription au site qui vous permettra ensuite de vous connecter avec votre pseudo et mot de passe. Cette inscription sera confirmée grâce à un email que vous aurez reçu, donc merci de renseigner une adresse mail valide. Une fois inscrit, vous pouvez entrer votre mot de passe et votre pseudo en haut à droite de la page d'accueil. Après vous être connecté, vous arrivez sur la page de sélection des parties. Comme vous pouvez le voir, dans les 4 carrés qui se trouvent là, je n'ai pas de partie en cours. Pour rejoindre une partie, il suffit de cliquer sur le petit plus de rejoindre une partie. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 parties en cours. Je vais choisir de rejoindre la première en cliquant dessus, puis en validant avec la flèche qui se trouve sur la droite. Voilà, j'ai rejoint la partie. Maintenant, avant de commencer, je dois choisir mon entreprise. Banana Corporation. Actuellement, je n'ai pas de conseiller. C'est une fonctionnalité qui arrivera plus tard. Voici la carte du jeu. Vous pouvez vous déplacer en maintenant le curseur gauche appuyé, comme ceci en cliquant sur l'un des éléments présents sur la carte, une ressource ou une ville, vous pouvez avoir des détails supplémentaires. Il existe 4 villes sur cette carte, une de 3 et une quatrième ici, et de très nombreux points de ressources. Les gisements de cuivre, comme celui-ci, sont pour la filière électronique. Les gisements de fer, comme celui-ci, sont pour la filière électroménager. Les réserves forestières, pour la filière bois. Euh, les zones de développement industriel pour la chimie, les nappes de pétrole, comme ceci pour la filière pétrochimie, et les tourbières, comme celle-ci, pour la filière industrie. Après avoir examiné la carte, choisissez la filière qui vous semble la plus appropriée à la conquête du marché de ces quatre villes. Dans l'onglet Services, en haut à droite, choisissez le siège en fonction de la filière que vous souhaitez. Le bureau industriel pour l'électroménager, le bureau moderne pour l'électronique, le centre d'exploitation pour la pétrochimie, le domaine familial pour le bois, le centre de recherche pour la chimie et le bureau d'études pour l'industrie. Dans cette partie, je vais choisir de monter la filière électroménager, donc près d'une ressource de fer. Par exemple, celle-ci. Je clique sur le bureau industriel et je peux ensuite placer mon bâtiment où je le souhaite sur la carte. Cependant, pas trop près d'une ville. Ici par exemple. Je double-clique, mon bâtiment est installé. Maintenant, je vais devoir construire d'autres bâtiments pour commencer à exploiter les gisements de fer, transformer les ressources et les vendre dans les grandes villes. Pour récolter mon fer, ma ressource de base, je vais installer un bâtiment de production sur cette ressource, à savoir une mine de fer. La mine de fer est disponible dans l'onglet Production, électroménager, mine de fer. Comme vous pouvez le voir, une mine de fer met 15 minutes à se construire, coûte 1250 euros au moment de l'achat, puis 900 euros par an, à savoir tous les soirs à minuit vous serez débité de 900 euros pour la gestion de cette mine. Je prends ma mine, et je ne peux la disposer que sur la ressource. Je double-clique pour l'installer. Un chantier de construction s'installe, les travaux ont commencé. Pendant que ce bâtiment se construit, je vais prévoir un, entrepôt pour stocker cette ressource, et ensuite une fonderie pour transformer cette ressource primaire en un élément vendable dans le commerce, à savoir à l'acier. La fonderie se trouve au même endroit. Production, électroménager, fonderie. 30 minutes pour la construire. Je clique sur fonderie et je la place où je veux. Je vais la coller à mon, à ma mine de fer. Je double-clique, les travaux ont commencé. Maintenant, le stockage. Le stockage se trouve dans l'onglet Stockage, et je vais construire un petit entrepôt. Il existe trois types d'entrepôts. Actuellement, je ne vais avoir besoin que d'un petit. Je clique, et je double clic Voilà. Les travaux ont commencé. Pour que mes industries puissent fournir mes points de vente, je dois les relier au réseau routier. Je vais donc construire des routes via l'onglet Infrastructure. Infrastructure, route. Hop, hop, hop, et hop. Chaque case qui se touche est considérée comme communicante. Cela, cela vaut aussi pour les cases de ville. Je n'ai par exemple pas besoin de construire de route entre mon bureau industriel et mes centres de production qui sont ici. Maintenant, je vais créer des points de vente dans deux villes importantes. La, place de ces points de vente n'a pas d'importance, tant qu'elle touche les villes. Vente, magasin d'électroménager. Je vais en placer un dans la plus grande ville, ici, et un second dans la ville la plus proche. Voilà. Après quelques minutes, mes bâtiments sont construits. Avant-dernière étape, je dois lancer la production de ces, de ces derniers dans le bureau. Je clique donc sur le bureau qui se trouve ici. Ensuite, je vais dans l'onglet Production, électroménager. Puisque je souhaite produire rapidement, je vais mettre les deux productions à 100%, même si je pourrais attendre d'avoir récolté un peu de fer avant de lancer ma fonderie. Donc la mine de fer, production à 100%, ce qui correspond à 250 fers en quantité, et acier 100%. Voilà. Comme vous pouvez le voir, 100% de la production de la mine de fer correspond à 500 tonnes à transporter par an, et la fonderie 1000 tonnes à transporter par an. Pour transporter toute cette marchandise, je vais devoir acheter des transports routiers. Les transports routiers sont nécessaires pour déplacer les ressources depuis les centres de production jusqu'aux entrepôts. Je vais dans l'onglet Transport, Achat, Transport routier. Voici la liste des camions. Consultez bien le coût d'achat, le coût d'entretien et la capacité de transport de chacun. Je me souviens devoir transporter 500 tonnes pour ma mine de fer. Donc capacité 500 tonnes. 1 hein? acheté et 1000 tonnes pour ma fonderie. Donc 518 plus 483. Voilà. N'oubliez pas de toujours garder un œil sur votre trésorerie avant de faire des achats. Ensuite, je vais les assigner à mes centres de production. Je clique donc sur dépôt. Je vois mes trois véhicules, 2 plus 1. Et là, mes usines. Je vais donc affecter un 518 tonnes à la mine de fer et les deux autres à la fonderie pour 1001 sur 1000. Impeccable. Voilà. Vous venez de voir les bases de Factoriae du lancement d'une partie à votre première vente. N'hésitez pas à explorer le bureau pour améliorer votre connaissance du jeu, à regarder les choix de la concurrence via vos points de vente ou à développer votre R&D. L'onglet R&D se trouve en haut à gauche. Je vous laisse y jeter un œil et voir ce que vous, ce que vous pouvez en faire. Bonne chance et bon jeu